大家好，我是 Angel，欢迎回到 Financial Joy TV 的 Trend Tuesday。如果你是第一次来到我们的频道的话呢，记得订阅，然后还要开小铃铛，这样以后我们有什么影片你们都不会错过。今天这一集比较特别一点点，因为呢，Angel 今天讲中文。那今天讲中文的话，没关系，我英文。 Subtitle 会在这边。那我们今天要跟大家分享的主题呢，就是要如何建立自己的 YouTube 频道跟 Gmail 账号。因为有了 YouTube 频道呢，大家才可以用 YouTube 来赚钱哦。所以，如果你们有兴趣的话，记得继续看下去。 申请一个 YouTube 的账号，首先我们要有一个 Gmail 的账户。那我们在这边会建议大家可以就是使用一个新的 Gmail 账户。为什么呢？是因为，好，如果你今天就是用一个呃自己的账号，那如果你在你在 PO 任何的影片的时候，然后又刚好碰到了什么。 copyright 的问题的话呢，那 Google 可能会冻结你的账户。用一个新的账户的话，你自己的那个 Gmail 就不会被影响。所以，我们在这里会比较建议大家，就是建立一个新的账户，然后来开始我们的这个 YouTube。好，那在这边，就是我们平时到 Google Gmail 这边按建立账户，然后呢，你可以就是为我自己建立账户，或者是用于管理我的业务都 OK。好。 在这边填入自己的资料，然后一切都填好了就可以继续。那他就会要你填。哎呀，好，填好了以后呢，我们当然要用要填电话号码。 好的，如果你看到这个页面，就代表说你的 Gmail 已经建立完成了，然后只要按继续就可以了，确定所有的东西。那我们这个就先可以先不用管它，因为我们要往 YouTube 的那边建立一个新的 YouTube 的账号。好，所以呢，我们就来到 YouTube，然后从这边按登录的键。好，因为你刚刚在这边已经。 开了你那个 Gmail，那 Google 就会帮你就是连连接起来，所以我现在用的是我刚刚设立的 Gmail 账号，所以我现在用这个我刚刚开的 Gmail 账号来登录我的 YouTube 账号。好，那现在我们要做的动动作就是来到我的频道这边，那因为我们现在暂时还没有频道，所以我们要去。 去申请一个频道，那非常非常容易，就是我们先按这个我的频道，那它就会在这边会跟你讲说，你要以以下身份呢使用 YouTube 还是什么，这些东西就是如果你没有自己的频道的时候，这一个这块会跳出来，我们要大家选以下这个使用商家名称或其他名称，好。 在这边点点击一下，然后呢，在这边呢，你就要建立起你的品牌账户名称。那这个你就可以填你自己的名字，或者是你的那个 channel，你要设立什么样的名字都 OK，就会放自己的名字。然后在这边建立了以后呢，那这样就 OK 了。这边你在这里，你就会有自己的频道了。 好了，那今天的分享呢就到这里了，希望大家喜欢。如果喜欢的话呢，记得帮我们按订阅，然后记得要开小铃铛，那这样所有最新的影片呢，你们都追得到哦。那我们下个礼拜见，拜拜。